Не так давно, як ви в шістці віці, кілька мішень в систему пригода для двох заїбістих моделей святового позюм в мегапопулярним телевізійним програмі Топ Модел дошла конця. А разом з окончанням програми дошло і до конця життя. Український зйомик знаний як Саша Сашка і польський зйомик знаний як Дон Касіо одразу по програмі страчили вшистко. Челініць. Bo і przed nic nie mieli. Ten program był dla nich fajną przygodą. Poznali tam fajnych, mega zajebistych ludzi. I na tym wszystko. I nasze filmik to są krótkie historie naszego życia, naszych celi, które wymyślamy na bieżąco i sukcesów, do których dążymy. Innymi słowami to nasze My Story. Ми покажемо вам, як це робимо від зера до мільйонера. Посунгами щит Еверест. І пам'ятайте, Бог нігде не дає поруху. Для когось дає вшистко, а для когось ніц. Yeah. Ale tu jest pięknie, kurwa, Saszka. Tak, pięknie. Nowy rok, wszyscy zaczynają nowe, lepsze życie. Tylko my zostajemy jeszcze tym starym gównie. Co ty, kurwa, jeszcze po Sylwestrze nie wytrzeźwiałeś? I... A, w sumie tak. Ha, ha, ha, a co ty taki smutny? Dupy nie masz? Nie będziesz miał. O, widzę ukraińska morda w końcu załatwiła drewno. Jakiś pożytek z ciebie. Jemy, mordeczko. Powiedz, Kasiu, tobie się podoba twoje życie? Podoba ci się twoja zmiana? Takim zjebem chciałeś być? Zjebem? Zjebem? Przez kogo kurwa tutaj jesteśmy? Wszystko mam. Jeszcze narzekasz mordo? Ciuchy od kogo masz mordo? Picie od kogo? Jedzenie od kogo masz? Wszystko, gówno to, a nie wszystko. Nic my nie mamy. Moglibyśmy być gwiazdami, a nie dążuliami. Przez kogo tu kurwa jesteśmy? Przez kogo tu Ukraińców trafiliśmy? Twoje te jakieś głupie interesy? Wylądowaliśmy. Wiesz się kurwa, że nie w więzieniu. Proszę ci zaufać mi jeszcze jeden raz. Co? Usłyszałem rozmowę dwóch gości przy kasinie. O grubym temacie i możemy przenieść to, bo mówię ci, usłyszałem wszystko. Absolutnie wszystko. Tu przy kasynie? Tam przy kasinie. W jakim temacie? Ty wiesz o co chodzi jedno ryzyko. I my wtedy przeze mnie straciliśmy wszystko, tak? Teraz proszę Ci zaufać mi jeszcze jeden raz i będziemy mieli wszystko. A jak mordo do więzienia trafimy? To jest sprawdzona informacja. Pi! Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, I pamiętajcie, Bóg nigdy nie daje porówno. Dla kogoś daje wszystko, a dla kogoś nic.